老子 Bosco 神父调能救你老母个臭花起鸭，听谂翻中华民国二十九年香港捷利洋行。第四期两只流星唱片，香艳广府曲仔，杨龟飞，白月灵王，万能泰斗，薛老渣做个豆扒灰任战加工，战格佬。 亡国昏君唐明皇，上海妹颜脂妆，跳臭花吃，做淫贱妖后，杨贵妃。 Roma. 惜，空難可是手為小翠，又話明雲難還為數相知，潮水。 từ tốn được ra ngồi Làm tâm lý đi gì gì à? Baby Cô vốn nhớ dạch phát kinh lý Tấm nặng tay tao nhớ dạch cái sơm gì Quầy mô ngô phát gì Tay tao là thiêu thầy sinh lì Ờ Tinh cặp hồ quan chơi dịp Phi chỉ thầy của trưởng dập phi phi Phi Thank you. 夫子念尽哀，你何难修成妙谛？欲上我六亲，兵喊成，时要夺取娘娘做妃子。 君得咗嗰個就殺到京師啦！哎呀呀，我暈啊，暈哎呀！只想得著把笨啊啲啲，好多啲啲。 人亡。

共写一美人，白星都未接去，反贼应家书，何身未可睡？妃子且放心，勿为王忧虑，勿为王忧虑。妾身哪能偏爱？是国 情爱啊平未山就破咁为个个都话我由贵妃起。 历史上将贵妃赐死，方效命，分尸。 终是啊，是归，孤宁独望情，花又飞。 為我命，任交警啊，目擊者是下個，萬把美人。 mắt đơn lì bày tay san hồn thế là sông hoa đi lì phát hồn trên bầu say cùng sáng nay mình phi chỉ một sao mình đã thấy vũ mộng thành à thôi